上课做记录的第二次，啊，那这一次呢，老师从深蹲先开始暖身，啊，就轻松的坐下来，啊，那深蹲完，接下来老师一样开始复习我们啊上一堂课有做过的动作，啊，就是后脚点。 去的时候吸气，上来的时候吐气，好，注意一下那个大腿跟这个啊臀部肌肉的用力。那第三个动作呢，保持平衡，啊，向后。 接下来，好，就是，好腿往前伸的动作，嘿，一样坐下来，好，来，一样换脚。那今天老师有把它串联起来吗？有啊。有。从后面。啊。 哎，今天有串联起来吗？然后再啊，今天没有。今天啊，没有上次那个动作。今天老师做的串联是另外一个，嗯，就是一样啊，脚向后面，然后往前，往前，然后接下来是啊，双手往前伸直，屁股向后推，啊，脚向后伸直，再缩回来，嗯，啊，然后点低，来来，啊，好的，伸直。 脚的话可以略微弯曲，好，保持尽量保持平衡。好，他先做完这个之后，是来到了划船，就是后来就变一组，就是后脚点地，然后伸直划船，嗯，对不对？先划船，老师也请我们稍微向前一点，好，划船。 是特别记得提醒我要把手大拇指收进来，然后喂，好，OK，按键划船之后，啊，接下来的动作是，好像一样是，哦，用，先用右手，然后左脚穿过左脚，好，我来好了，放我好。 好像是要把绳子先放下来。有刚嗯。要手对。哦。对。 另外一边，啊，你是做三个循环嘛，对不对？往下做，再往下做，好，接下来做平板，对不对？对，再往下，平板。 四张平板都放到最下面了。哦。好。 <laughs> 好，然做平板，然后说，哎，最后一个平板就摇摆就好了，对不对？就摇摆。对，就是腰部以下左右摆动而已。 好，谢谢。